Sveiki draugai, šiandien aš esu tarp Alaušo ir Karališkio ežero pas draugą, kuris man sako, pagaminsiu karališką patiekalą. Tikrai karališkas. Mes virsime barščius karališkai, kad eršketas iš karališkio ežero. Jo. Ne, privažiuos. Iš, iš šalaus ežero. Šalaus ar mažas. Barščiams bus reikalingas eršketas, morkos, paprika, bulves, svagūnai česnakai, druska, paprika stambi, burokėliai, citrinat, pipirai, kupūstas. Ir dem druskas, keli šaukštelius užvirė vanduo nugraibyt reikia tas Giedrė, ką tu čia darai? Vyrų virtuvė. nukasam. Atgal sultinį gražinam į katilą. Sudedam kopustus, sudedam bulves, kol virs kopustų ir bulves ant keptuvės kepsime daržovės. Sudedam daržovės ir kepsime o burokėlius tai prieš tai reikia apšlakstyt citrinų sultimis. Spaustas buvo dvi citrinų sultis tam, kad burokėliai išlaikytų savo spalvą. Įdedam pomidorus tam, kad galėtume paskui lengvai nulupti vaikom puodę ir turėtų lengvai nusilupti vyksta. Moterims sunkiausias darbas. Moteriškiai, žinai. Išrakalint žuvį. Taip. Susmulkinant luksus pomidorus. Sudėjom pomidorus supjautus, sudėdam papriką. Sudėjom saugūnas. Kiek čia sulčių atsirado? Pirmoje, ne? Pirmoje. Sudėjom žalumynus. Apkepintą daržovės sudedam į buljoną yra erškėtinas, nesakysim niekam. Čia paskui užpūsta lauša ežerą, na nu, kokia graži spalva srivos, štai pasidarė karališki biršiai. Čia slaptas vido prieskonis. Ir štai dar dametėjai tris saujas druskos. Atėjo metas žuviai. Įdėjome daug šiaukštą. uždengiam ir dar 30 minučių. Nuimam katilą po 30 minučių, sudedam žarnynus. Ragaujam? Trūksta druskos. Nu ir kaip gedrė? Nu man skanu. Nu galiu pasakyti skanesnių baršių nesu valgęs. Ačiū šitiems namams.